Papalam rassomlarga hurmatli o'quvchilar. Web dasturlash kursimizning frontend yo'nalishi bo'yicha quyidagi bugun 7 darsi. Bugungi darsimiz oldingi mavzularni takrorlash bo'lib o'tadi. Oldingi o'tilgan 6 ta mavzudan hammasini yig'indisi qilib bugun bitta proyekt qilishga harakat ko'ramiz. Oddiy proyekt qilamiz bugun. Bo'lmasam ketdi. Etus kompyuterga kirib bunga PubGuard qo'shishimiz kerak bo'ladi. sozdad papkani sozdad borishimiz kerak yettinchi dars html css amaliyot qilsak bo'ladi mavzuni hop visual suratga borishimiz kerak Ctrl ona bosamiz. Bitta rejimda birinchi oyning 7-chi daqiqasini ro'yga qo'yishimiz kerak. Yo'lkini o'chirib qo'yamiz. Mana bu yerdan css papkamizni yaratib olamiz. Ichiga main.css qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerga yana bitta direktoriya bu yerda medialar qilib qo'ysa bo'ladi medialar medialar direktori ochamiz va mm, yo bunga media ochilmaydi hop hozircha yaratib oldik endi bitta indeks ochishimiz kerak ya'ni html index dot html ochilgan bo'lsa endi bugungi proyektimizni hozir ko'rsatib o'taman amaliyotga indeksga hop bugungi proyektimiz quyidagiday bo'ladi bir ming to'rt yuz qirq pikseldagi wiz va bu yerga header qismi uchun ya'ni takrorlash uchun oldin proyekt qilingan faqat takrorlab ya'ni teglarni ishlatib ko'rish uchun bu yerga esa footer bu yerga bitta image bu yerga bitta youtubedan video va bu yerga qurilmamizdan bitta oflagan videoni hop bu yerda yozishimiz kerak footer footer yo uzr adashdim footer bo'lmaydi bu yer tepa tomoni adashibman bu yer header bo'ladi header qismi header ya'ni bosh degan ma'noni aytadi header deb hammasi katta harfda text transform uppercase bo'ladi text align center header va bu yerda footer qilsak bo'ladi mana footer bu yerga image bu yerga youtubedan video ya'ni iframe tag orqali bo'ladi iframe orqali bu yerga esa oddiy qurilmamizdan bitta xohlaganday videoni olib kelib qo'ysak bo'ladi va shunaqa qilib proyektga borishimiz kerak oddiy proyekt bu bu text align center bo'ladi hozir header va footer yozuvlari ya'ni o'rtada joylashadi backgroundiga keling masalan qora rang qilib qo'ysak bo'ladi va text rangini colorni oq qilib qo'ysak bo'ladi har biri bu ham text line center bo'ladi border qismini tepa va past qismiga border qism beramiz ya'ni 5 pikseldan ikki chekkasiga border berilmaydi VZ 1440 piksel kontent razmerida ko'pchilik brendlar shunaqa bo'ladi image iframe video teglariga 1440 mm, pikseldan tushganda shunda hozir taxminan 450 450 pikseldan 100 to'g'ri keladi image iframe video har biriga 450 pikseldan va heitiga masalan bersak bo'ladi 500 piksel 550 500 c bo'ladi o'rtacha bo'lsa proyektimizni boshlaymiz har doimgidek hashmi beshinchi versiya shift bilan birni bosgan holda bu kerak html css html css amaliyot amaliyot qo'ysa bo'ladi hop bitta image bitta rasm va bitta video klip qo'ysa bo'ladi oltinchi darsda adashmasam medialarda bor saqlanib qoldim bu yerga media papkani o'rniga bosdim mana kelib oldi mana bitta video mana image mana bu bitta audio qolib oling audio ham kerak bo'ladi muzikalardan xohlaganman bitta control s bosib kopirat qilamiz va bu yerdan o'zimiz papkamizga kirib birinchi oyning netijalar papkasida medialar ichiga tashlab qo'yishimiz kerak mana bitta wrapper ochamiz wraprio container konteyner ochsak bo'ladi Konteyner ko'rsatamiz. proyektlarimiz davomida konteyner ochib qo'ysak bo'ladi konteynerni ichiga yozishimiz kerak H1. H1 ni class kerak title bo'lib qolsin ga yozishimiz kerak keling hammasini kichkinartirib yozamiz header va bu yerga image image ga medialar ichida mana alternativga error qo'ysak bo'ladi ya'ni qanaqadir xatolik kelib chiqqanda rasmdan bu rasm mavjud bo'lmay qolgan paytda error deb chiqib turishi kerak error degan xatolik imijdan keyin youtubedan bitta video это видео Кашин Сире, YouTube.com сайты. Masalan, mana shu videoni olib kelsak bo'ladi. Bu yerdan copyright HTML kodini bosamiz. Bu yerga tashlaymiz. endi bir qurmamizdagi videoni olib kelishimiz kerak dots hmm, bo'ladi medialarga mana videoni bosib qo'yamiz Ko'rayotgan bo'lsak mana kelib berdi Xo'p, hammasi joyida hozircha endi bu yerga bitta H1 ochamiz H1 ga title klassini berib qo'yishimiz kerak Title ga footer yozamiz footer hozir berilgan klass masalan title bu yerda va title bu yerda bu ikkalasiga birdek ishlayveradi qaysi ga rang beradigan bo'lsa ikkalasiga ham bir xil rang beriladi masalan hozir shuni ko'rib o'tamiz birinketinlikda hop video tagiga o'tadigan bo'lsa e'tibor qilgan bo'lsangiz mana mana aslida bu video hisoblanadi hop mana bu yerda video hozir ko'rib turganingizdek ishlamayapti chunki bu yerga controls berilmagan controls atributini qo'yishimiz kerak controls beramiz mana ko'rib turgan mana endi hozir hech qanday narsa yo'q edi endi chiqdi hozir bu yerda controlsdan keyin videoga beriladigan yana bir atributlarimiz bor controls bor controlsdan kontrolsdan keyin beriladigan qanaqadir ya'ni atributlarimiz bor video uchun va buning uchun loop degan yo'q hozir birinchi keling posterni ko'rib o'taylik poster bor poster bizga nima qilib beradi bosamiz poster orqali biz videomizni ustiga обложкasiga ya'ni rasm qo'ysak bo'ladi mana ko'radigan bo'lsak hozir biz qo'ygan rasm kelib berdi ichida boshqa xuddi youtubeda beriladigan o'sha kontentlar ustiga qo'yiladiganday bo'lyapti hozir agar buni masalan shunday bo'lib qoldi formatini to'g'irlash uchun hop mana posterga berdik bunga rasm tur berdi bizga poster berildi hop avtoplay degan atributimiz bor avtoplay bizga videoni avtomatik ijro etib beradi graf to'play tushunmadim ishni control bostir toplayın. Ha işte yığıp get tuzuk. Toplayın. hisoblay ishlash kerak edi hozir videoda qandaydir xatolik bo'lyapti boshqa elementlar ko'rib turamiz ungacha loop degan atributimiz bor loop bizga nima qilib beradi epshimasini qilamiz masalan loop videomiz oxiriga yetib tugagan paytda bizga buni qaytadan ijro etib berdilar masalan xizmat tugadi yana boshqa bitta bu loop atributini xususiyati bo'ladi loop bor va degan mana mutupni bosadigan bo'lsak bizga ishlaveradi keyin bittamiz poster bilan avtoplay ikkalasi birgalikda ishlamaydi avtoplay asosan shu holatda ishlaydi lekin poster bunga kerak emas chunki avtoplay сразу kirgan paytda ishlab ketadi uni rasmini ko'rishga ham ulgurmay qoladi odam shuning uchun poster elementi bu yerda kerak emas bizga avtoplay bor paytda poster kerak emas avtopley qo'yaylik posterni ochib qo'yveramiz hozir poster kerak emas bizga hech narsalar bo'lsa mana avtoplar ishlab ketdi o'zi ovozi yo'q hech qanaqa kontrolsini olib qo'ysak mana f5 mirsargan bo'lsa avtomatik xuddi backgroundda turadiganday ishlab beryapti kontrols hech qanaqa boshqaruv tizimi yo'q bu yerda videomiz xuddi turishda tursin mayli kontrol terib qo'yaylik videolik bo'lib tursin controls berdi mana da ishlab bu hop endi wrapper wrapperga beramiz e container, uzr konteyner uchun birinchi bo'lib yuzchal murojaat qilishimiz kerak bu hammasiga ishlab beradi. margin 0 padding 0 box sizing border box yer qo'yishimiz kerak natijani ko'radigan bo'lsak mana lek ulovni hozir lekin ulab olishimiz kerak css ishlamayotganda ko'rgan bo'lsak bizda ishlayveradi css mana hozir buni kompyuterga olib o'chirib qo'yishim kerak brauzerni o'zini boshida man header tepadan yopishib turgani yo'q brauzerni o'zini qanaqadir padding va marjinglari bor tashqi masofa ichki masofalari bor box sizinglari ham bor boksizing berib qo'ydi biz unga hozir boksizing hozir turishida yo'q margin 0 padding 0 bo'lsa bu hozir maqsadga muvofiq beradi agar bular yo'q bo'lsa qo'yilmagan bo'lsa brauzerni o'zi bilan va qanaqadir proyektda qo'yilgan joylar bilan margin padding kabi elementlar brauzer o'ziniki bilan qo'shib hisoblaveradi va proyektingiz buzilib ketadi shunga olib keladi bu oqibatda konteynerga beramiz endi konteynerga berishimiz kerak bo'ladi bizga piksel pikselda aytdimi border top degani bor border top tepadan ishlab beradi 5 piksel solid red faqat tepa qismini qo'yib beradi past qismini yo'q aytganimdek boshida border qismini faqat tepasiga va pastga berishimiz kerak border bottom degani bor border bottomga ham 5 piksel solid va red mana bizga border bottom ham border top ham kelib berdi hop endi bularni margin avto qolsak bo'ladi ya'ni o'rtaga joylashtirib beradi mana o'rtamizga kelib berdi bu yaxshi holatda chiroyli qiyofada kiyverdim endi murojaatimiz background color background colorga green berib qo'ysak bo'ladi f5 basaryapmiz mana green kiyib berdik biz hate berishimiz shart emas shunchaki o'zi berilayotgan viz heytlarga qarab bizga heytimiz chiqib beradi o'zi bu yerga image uchun beramiz imagega o'zini masalan to'rt yuz ellik piksel bersa bo'ladi va xeytini ham bersa bo'ladi to'rt yuz ellik piksel bunga ham border qo'ysa bo'ladi border 2 piksel solid masalan keling ko'rinadigan qilsa orange rang bor ya'ni to'q qizil to'q sariq rangda buni shuni olamiz kopirat qilamiz va bu yerga tashlab qo'yib imijni o'rniga keling video degan tegimizga tashlab qo'yamiz va bu yerdan yana bir kopirat sayt qilamiz va iframe uchun iframe mana hammasiga bizga ishlab beradi bu header footer va mana main qismi uchun hop endi titlelar uchun beramiz ikkalasi ham birda beradi bu ishimizni ancha yengillashtiradi title uchun keling vizga vizni berib kerak yuz protsent qo'ysak hozir otasidan olib beradi bizga konteyner ichiga joylashgani uchun yuz protsent bo'lsa bir ming to'rt yuz qirq pikselni masalan o'sha header qismi egallab turadi hozir mana bu header bo'ladi mana bu ichiga yozilayotgan main qismi va mana bu footer qismi hisoblanadi bu hammasi konteyner ichida bo'lgani uchun konteyner ichiga joylashib turibdi mana ko'rib turganingizdek konteynerni o'ziga ham padding bersak bo'ladi padding masalan 50 piksel va 0 piksel tepa past 50 piksel ikki chekasi 0 pikseldan berildi mana bunga yaxshisi padding emas keling margin beramiz tashqi masofa bilan ishlab beradi tashqi masofa margin berib qo'ysak bo'ladi Margin 50 piksel 0 piksel otasi yo'qligi uchun ishlamayapti hozir konteyner body hammasi ochiq joyda title source endi unga background color bersak bo'ladi background colorga black qilib qo'ysak bo'ladi black colorni bersak bo'ladi 3 f ya'ni oq rangni bildirib turadi 3 f va text elan center qilib qo'ysak bo'ladi qisqartma boshqa harflarni yozdi ikkalasi ham kelaverdi bizga reykimiz chiroyli chiqyapti mana ko'rib turgansizlar tepa border bottom berilgan ya'ni tepa qismi uchun border berilgan va past qismi uchun border berilgan ikki chekkasida yo'q hech qanaqa va rasmga berilgan mana youtubedagi videoga berilgan iframe tagi uchun bu mana bu yerda video qurmasi video uchun berilgan bu image bo'lsa imijni o'zini main qismiga olsak bo'ladi bu main otasi hisoblanadi ular uchun main padding 20 piksel 0 piksel chekasiga mana bizga videolar tushib berdi endi ichidagi ilarga yozamiz ichidagilarga masalan image iframe va qurmayza videolar uchun text align center qilib qo'ysak mana bizga o'rtadan joylashib berdi o'rtadan flexbox degan bir darsimiz bor o'zini flexbox orqali juda ham imkoniyatlari ko'p va juda ham proyektlarni chiroyli qilib berishga yordam beradi flexbox flexboxda oralarni xohlaganizcha ochib proyektni yanada chiroyli qilsak bo'ladi proyektimiz hozir o'zi chiroyliroq chiqdi mana headerni titleni font size font familiyasini o'zgartirsak bo'ladi title uchun mana ff qilsak chiqib keladi font ga masalan keling e, sans serif qo'ysak yana ham chiroyliroq chiqardi bunga berishimiz kerak bo'ladi text transform uppercase text transform uppercase hamma harf katta bo'lsin harflar katta bo'ldi ichki masofa bersak bo'ladi padding 10 pikseldan 2 cheka nol piksel mana freytimiz yana ham chiroyli bo'ldi Lider mana tepa pasi 10 pikseldan ikki chekasi 0 piksel bo'ldi orasidagi masofa ochilib berdi padding orqali qilyapmiz buni hozir mana tepasi 10 piksel va pasi 10 piksel bu yer esa 0 chunki text elan center berilgan bunga kerak emas bu ham footer ham 10 piksel tepa past ham 10 pixel. soat strotkasi bo'yicha ishlayveradi padding ham margin bizga bu yerga 20 piksel berdik a bu tekselan center o'zi uchun ishlayverdi bu mana bu yerga atashmasam 20 piksel 10 piksel bergan xolos mana faqat buni otasiga berishimiz kerak bo'ladi otasi uchun ishlayveradi mana main yozdik mainga padding 20 piksel tepapasi 20 piksel va ikki chekkasi 0 pikseldan berilgan tekstil center bizga joylashtirib berdi yaxshi qilib hop font weightini qo'shamiz font weightni mana aytganimdek 100 dan boshlari font weightga piksel qo'yilmaydi 900 piksel mana lighter deganlari bor hozir bolt qalin degani bolt hozir bizga 700 ga yurib beradi layiqdir esa keyin 300 ga yurib bersin boldir qalinroq degan bolt qalin boldir qalinroq va liqdir kuchsiz ya'ni kuchsiz degani mana bu 200 yo 300 yoki 100 ga to'g'ri kelib bizga biz bolt qilsak bizga ancha qalin bo'lib beradi bu yoki masalan kerak to'qqiz yuz qo'ysak ham bo'ladi qalinlashdi mana yana bir chiroyli elementimiz bor bizda chiroyli xususiyatimiz bor text shadow degan tsh qilib qo'ysak mana chiqib keladi text shadow 0 piksel 0 piksel 10 piksel va qanaqa rang bermoqchi bo'lsa rangni yozishingiz kerak bunga yozishimiz kerak bo'ladi keling qanaqa rang masalan mana tekstimiz chiroyli qilib kiyib berdi ko'radigan bo'lsak bizda mana endi boshqacha ranglar ham bersak bo'ladi masalan red berib ko'ramiz red yopiq rang ko'rinadi bu mana shunchaki o'n piksel berib qo'ysak ishlandi shunchaki o'n piksel nol nol kelavergan yigirma qildi ko'rinadi yaxshiroq urman chiroyli payt chiqdi mana futur header rasm youtubedan video mana video va avtomatik o'zini bo'lyapti bu video deganimiz avtomatik bo'lyapti bu ho'p endi boshqa proyektni ko'rishga harakat qilamiz endi bularni hammasini o'chirib qo'yamiz faqat konteynerdan tashqari kompyuterga olib turamiz hozircha bularni ham kompyuterga olib turishimiz kerak bo'ladi faqat konteynerdan tashqari ayo uzr o'chiryapman mayli konteyner bo'lsa hozir bunga beramiz forum degan tegin bor legend bor file set degan bor file setga yoshimiz kerak bo'ladi birinchi dasturda ko'rib o'tganingiz shuni registratsiya ko'rdingizmi mana bizga registratsiya kelib berdi bizda hozir mana konteyner hisobiga bu background colorni olib qo'yamiz borderlarni olib qo'yishimiz kerak bo'ladi kommentariyaga biz hozir o'zgartira qolsin mana registratsiya bizga kelib berdi site. hop legendga berishimiz kerak legend legendga keling beramiz font size-ni. chiqsa bo'ladi masalan 40 piksel mana o'zi kattalashdi vizini kichraytiramiz. vizini masalan keling 500 piksel qilaylik Bizga hozir falset legend falset ancha beramiz hashur qilsak ham bo'ladi mana bizga keladi joylashib berdi Demek biz hash birga berishimiz kerak bo'ladi legendga emas filsetga filsetga o'zini masalan 500 piksel 500 piksel juda ham kichkina qo'yarkan, 800 qilaylik shuni 800 va padding beramiz 50 pikselden 0 piksel. İçeride 0 piksel işleyelim ama katılaştığımızda. Text Line Center. Bana burada iki oldu. Endi bunga border бокс shadow degan bizda xususiyatini so'rab boks sharafiga 0 piksel yo bunga masalan 5 piksel qanaqadir rang masalan ofuq qilsak bu filtrda ishlamas ekan boks sharaf ichiga olishimiz kerak bo'ladi fayl set ichiga registratsiyani pastidan ochamiz div Div ne Divnechka input type text bo'la qolsin. Böyle placeholder Mesela name mana name va bu yerdan email Kapat. Bunga placeholder ochib olishimiz kerak. placeholder bizga nima kerak? input type debman, type, ya'ni text yozmoqchimizmi yoki passwordmi yoki email nima yozmoqchi bo'lsak, o'shani kiritishimiz kerak bo'ladi masalan radio o'tilgan birinchi manzil ikkinchi manzillarda o'tgani hozir registratsiya manzilisida name qilib qo'ydim masalan bu yerga ismingiz deb qo'ysam bo'ladi ismingiz qo'ysam bo'ladi mana bu yerga esa emailingiz qo'ysam mana biza chiqib berdi buni yana bitta div ochamiz div degani bizga pastga tushirib beradi degani ajratib beradi degani inputga yozishimiz kerak inputga typini password qilsak bo'ladi password ya'ni parol bu yerga placeholderni qo'ysak bo'ladi kesib bo'lsa paroling parolingiz mana parolingiz yana bitta input. hop bergan maxsiya bo'ladi Keling, yuraqcha text tekst qo'yaylik bu yerga placeholder nomingizni qo'ysak hammamizga sal chilliroq şey berdi registratsiya registratsiya deb qo'ydim endi registratsiya uchun alohida bitta yozishim kerak hash birga hash birga hech qanaqa klass bermayman faqat tag uchun beryapman tag orqali font familiyasini beramiz sans serif sans serif yoki bu yerda turli xildagi bor masalan kursiv degani bor kursiv degani ajoyib bir font filmi kursiv qilsa shunday bo'ladi bu o'zidan padding qilib bo'ladi padding bottom qilsa pastidan tushirib beradi 20 piksel mana bizga pastidan tushirib berdi ho'p hammasi ishlayapti hozircha bu inpatlarga ham klass bersak bo'ladi alohida alohida qilib h1 ga bera oldi endi h1 ga e, keling tek shadow degani berib qo'ysak tek shadow yana ham chiroyliroq qilib turadi tek shadow 0 piksel 0 0 15 piksel bu yeriga red qilib qo'ysak bo'ladi hozir red registratsiya qo'yaman bu yerdagi hozir fayl setni sal kichraytirsak ham bo'lar ekan sakkiz yuz emas keling olti yuz qo'yaylik olti yuz marjin avto qo'yib qo'ysak bo'ladi marjin avto o'rtadan joylashib beramiz marjin avto orqali bu yerda o'ttiz qo'ysak bo'ladi Xo'p, endi impatlarga berib chiqishimiz kerak bo'ladi. Impatga berishimiz kerak. Borderga masalan 3 piksel solid blue. Mana solid blue kelib berdi bizga. Va har biriga padding berib chiqishimiz kerak. padding 10 pikseldan ha 10 pikseldan bo'lib qolsin mayli mana 10 pikseldan berildi chiroyli holda 2 berildi mana ismingiz parolingiz nomingiz emailingiz mana bu yerga email yozishimiz kerak bo'ladi parol qanaqadir nom ularga boshida aytib o'tgandim endi yana bitta div ochamiz divga yozishimiz kerak bo'ladi inputga radio radio qilib oldim 가격에 음, nós colocamos vamos tá no protocolo placeholderga men placeholderga see here. mana bu yerda hozir label qolib ketdi uzr adashibman labelga forga masalan men qilsa bo'ladi bu yerga erkak placeholder kerak emas query ham lag bo'libdi label for ga woman xohlagan yozib qo'ysak bo'ladi bu yerga ayol qo'ysa bo'ladi mana erkak va ayol watch now trafasimizni hop bunga rang berdik 3 piksel emas keling shunga 2 piksel berib qo'yamiz bu yerda boshida aytib o'tgandim registratsiyamizda ismingizni yangi required qilib qo'yishimiz kerak ya'ni shart degani bu kiritish shart kiritmasangiz bu ishlamaydi keyingisi o'tmaydi required mana required correction required required bu yerga required ko'radigan bo'lsangiz sizlar mana ismingiz mana bu yerda submit degan button qo'yishimiz kerak bo'ladi buttonga sabitlik yozdim ya'ni jo'natish qabul mana bu yerdan bitta hozir div ochishimiz kerak bo'ladi bu divga keyin yozamiz hop button ochishim kerak button ya'ni tugma hisoblanar buttonga typini yozib qo'yishim kerak typi submit ya'ni jo'natish masalan yuborish deb qo'ysa bo'ladi yuborish qo'ysa bo'ladi bu yerda yana bitta button ochamiz taypiga reset deb qo'ysak bo'ladi reset degani qaytar qayta yuborish qayta to'ldirish deb qo'ysak bo'ladi qayta to'ldirish qilish qayta to'ldirish mana bu yer ismingizni kiritinglar заполнить это poli poli qo'yish deyapti kiritsa yuborish bo'lsa bu yerda ham shunaqa chiqyapti email pochta kiriting bu yerga bitta bunaqa qo'yaversak bo'ldi so'ramiz boshqa parolingiz deyapti nomingiz deyapti yuborish ketdi уже masalan bir yozadigan bo'lsa mana bir yozadigan bo'lsa yuborishni unutsam bu yerda email kirish kerak qayta to'ldirish bossam reset bo'lib ketyapti hammasini o'chirib yuboryapti buni oson mavzu sizlar bilan hover degan o'tgandi hover osh hoverni ko'rib o'tamiz inpatga hover beramiz inputga hover qilsak hoverga background colorni o'zgartirib qo'yishimiz kerak background colorni keling masalan qanaqadir hmm, darkan qilsak bo'ladi hech qancha borgan paytda shunaqa rang kirib beryapti bizga hech qancha borgan payt bu yerga hoverga xohlagan narsa masalan color qanaqa bo'lib qolsin colorini uchta oqsa qora bo'ladi hozir mana uchta oqsa qora bo'lib qoladi ismingiz emailingiz nomingiz parolingiz yuborish qayta to'ldirish registratsiya mavzusi bo'yicha mana fayl setga ham berib qo'ysa bo'ladi buni hoverni hech qancha borgan paytda degani bu asli hover degani hover qilsa chiqib hoverga background colorni red qilib qo'yaylikchi mana bizga red qilib beryapti bu yerga xor bu yerga xor mana bu yerga xor bo'lyapti yuborish desa mana bu chiqib ketyapti bu yerga bitta salcha qo'yaversa chiqib ketadi parol yuborish ketdi уже olsa сразу o'zgaryapti impatga hozir bu yerda impat holgi hattoki borderni rangi ham o'zgarishi mumkin ekan borderni rangini masalan qanaqa qilsak bo'ladi ho'p border rangini kelishim border rangini masalan oq qilib qo'ysak bo'ladi uchta f qilsak ko'rinib turadi border oq bo'lib turibdi faqat bizga oqligi uchun ko'rinmayapti uchta f qo'ydim sichqoncha borganda multipixel solid mana oq bo'lib beryapti sichqoncha borganlar ekan hov rasmi mana chiroyli holatga kelib berdi hattoki hashbini rangini ham o'zgartirib qo'ysa bo'ladi hover qilgan paytda mana hashbirga hover berib qo'yishimiz kerak sichqoncha borgan paytda u hashbirga hv qilsa mana chiqadi color color text ishlay beradi colorga masalan sichqoncha borgan paytda 3 ta f qilib qo'ysak bo'ladi va text shadowni masalan qanaqadir ko'rinadigan rang qo'shimiz kerak mana qilib qo'ysak yashil bo'lib beradi bizga yozib o'n piksel bo'lib ketdi mana strancha ustiga borgan paytda bu blokli element deb aytganman blokli element mana ustiga bormasdan turib tushib olyapti chunki butun puli shuniki butun puli shuniki bo'lyapti blokli element ham o'zgartirsa bo'ladi bunga display inline qo'yishimiz kerak inline block qilsak mana buni ishlab beradi display flex display xohlagan seviladi ularni ko'rib o'tamiz kelajakda chiroyli holda kelaverdi hop buni fayl setni border radiusimiz qancha borgan paytda masalan 16 pikselga o'zgartirib qo'ysak bo'ladi ya'ni 16 piksel chekasi qirg'inlab beradi mana bizga yana ham bu planoviy bo'lish uchun rejali bo'lish uchun fayl setga transition degan bizni xususiyatimiz bor transitionga sekund berib qo'ysak bo'ladi sekundini masalan nuqta 5 sekund yarim sekund xullas bu mana har biriga transition berib chiqsak bo'ladi qaysi biriga hover bergan bo'lsak albatta pastga ko'rishimiz kerak hover transitionga inpatga ham hover berib kerak transition bosadigan bo'lsa sekin o'zgaradi planoviy mana bu ham sekin sekin bo'lyapti registratsiya ham sekin planoviy четко chiqyapti hozircha Ապում է դասանշնեի որտերը, կենգացի գորշուն չէ խայր, ծողանվելնը։